Yo soy Cris. Yo Joaquín. Y somos la... La Pájara. La Pájara, ciclomensajería. <laughs> La Pájara Ciclomensajería nace en septiembre y nace a raíz pues, de la inquietud de varios de varias compañeras, de varios couriers. Es un mundo pequeño y pues empezamos en un grupo motor de como 14 personas, luego se amplió, se redujo, se amplió otra vez, se redujo otra vez y aquí estamos. Y a partir de ahí hemos tenido un proceso con Mares Madrid, para pues conformar una ciclomensajería pues que sea eh, del mercado social y solidario y que además este, sea una alternativa para el reparto de comida en un principio aquí en Madrid. Nosotros damos un trato directo y empático con, con los que vamos, con las personas y restaurantes y clientes con los que queremos colaborar. También es importante decir que somos una cooperativa, o sea, no tenemos un, no, nadie es dueño de esto, o sea, todos, todos cooperamos y trabajamos para salir adelante juntas porque al final del, día, pues, pues este es nuestro proyecto y lo venimos trabajando precisamente porque creemos en un modelo social de la economía. Eh, uno de nuestros objetivos principales, prioritarios, es dignificar eh, ese sector bastante específico. Salir del, eh, del modelo de, las plataformas, de las grandes plataformas digitales, se caracterizan por utilizar una, plataforma que es de código libre, que viene eh, gracias al apoyo de un colectivo francés que se llama Copcycle, que ha desarrollado una herramienta y está desarrollando un proyecto para efectivamente eh, crear un nuevo modelo, un nuevo modelo de, trabajo. La principal, el principal trabajo que están haciendo es crear una herramienta, una plataforma una aplicación y de alguna forma donarla a todas las iniciativas eh, de, pequeña escala, locales, en varias ciudades de, Europa. Hay varias ya que están, con, con las cuales están trabajando Aquí en España seríamos las primeras a utilizar eh, la, plataforma de CopCycle y, encima las primeras pues, a nivel europeo o quizás mundial a utilizar una plataforma de código libre para el eh, reparto de, comida de restaurante. Otra diferencia es que queremos eh, trabajar, repartir comida y otros productos ecológicos con efectivamente eh, restaurantes que trabajan comida ecológica, orgánica, vegana, vegetariana. Vivimos por y para la bici, o sea, ya no, ya no es que sea más el medio de transporte más barato, sino que además te mantiene alegre, te mantiene bien, no solo a ti, sino al mundo entero. La bici es dura, pero bueno, la verdad es que también te hace estar mucho mejor. De hecho, cada uno disfruta de la vida de su manera. Somos un grupo de gente que se conoce por la bicicleta y es como, es un estilo de vida para nosotros, ¿no? No es como que, o sea, está ahí, es parte esencial, o sea, es que yo creo que determina hasta, desde lo que nos ponemos <laughs> nuestra ropa hasta eh, cómo llegamos a nuestra casa, cómo vamos a un lugar, cómo nos trasladamos, con quién nos, nos juntamos y pues eso, o sea, es que y también queremos que sea nuestro modo de trabajo. El que la bicicleta hoy en día pues, es una alternativa muy viable para, para transportar, en este caso como lo queremos nosotros, comida. No hay que dudarlo, es que la bicicleta es el medio más eficiente para moverse eh, en, la ciudad. Es el más ecológico, obviamente, y, y también a nivel de desplazamientos, en sobre todo en el centro, por tramos corto-medianos, es la forma más rápida y eficiente de llevar eh, algo, un objeto, una comida o algo, mucho más que, el coche. Lo importante es entender que quien va en una bici eh, tiene derecho a la seguridad social, a darse altos de paternidad y de maternidad, que tiene derecho a poder llegar a fin de mes sin, sin estar pensando qué voy a comer mañana, que tiene derecho a pues a un seguro, a que si te accidentas, que te puedas dar de baja, te quebraste, lo que sea, que puedas llevar rehabilitación. O sea, porque también es parte de nuestro trabajo y son riesgos que asumimos, pero que tenemos derecho a cubrirlos, como cualquier otro ser humano. El reto más grande ahí es concienciar a la gente de que, de que pagando el 1.90 de Deliveroo, por ejemplo, no... O sea, eso no se cumple.